surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Karena di layar televisi juga ada, jadi saudara boleh. Mari kita bersama, baca bersama-sama surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6 dua, tiga. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah itulah. Jadi yakini doang dulu bahwa Tuhan adalah penolong kita maka kita tidak akan mempunyai rasa takut. Yakini dulu benar-benar Tuhan ada penolong adalah penolong. Jadi itu pun akan menghilangkan segala perasaan takut, takut ujian, takut bahaya, takut penyakit, takut ini dan takut itu. Tuhan akan membereskan semua karena Dia adalah penolong kita yang aman, yang kuat puji Tuhan. Jadi dalam surat Ibrani tadi pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 mulai dengan berkata Tuhan adalah penolongku aku tidak akan takut kalau saja kita yakin kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita, kita tidak akan merasa takut. Sebab penolong itu justru dalam waktu kita rasa takut, disitulah penolong itu akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita semua dari segala ketakutan, segala bahaya, sakit penyakit, keadaan apapun juga, Tuhan tahu jalan keluar untuk semua itu. Sama-sama kita membaca terlebih dahulu dalam kitab kejadian pasal 24 ayat 12 dan ayat 42. Kitab kejadian pasal 24. Kita di sini membaca tentang nenek moyangnya bangsa Israel. Siapakah nenek moyang daripada bangsa Israel? Bapak Abraham. Abraham dialah saya sebut sebagai nenek moyangnya. Dia mula-mulanya. Kemudian dari datang keturunannya menjadi sangat bangsa yang besar. Karena Tuhan yang memberkati Abraham itu ketika Allah memanggil Abraham yang sedang tinggal di satu daerah yang baik sekali, kota besar, bahkan ada sekolah tinggi di sana. Sebab orang-orang namanya orang-orang yang pandai juga dan untuk itulah kejadian pesan 12 mencitrakan firmanlah Tuhan kepada Abram mula-mulanya Abram tapi kemudian menjadi Abraham. Abraham bedanya dengan Abram adalah Abraham ada huruf A. A. Tadinya Abram, sekarang menjadi Abraham. Jadi Ibrahim ya sama, tapi ada tambahan H. Huruf H itu datang dari kata nama Allah Yehova. Yeho ada H. O Wafa itu pun ada hal di belakangnya juga. Itulah nama Allah. Allah. Nah karena itulah kita membaca di sini dalam pasal 12 lebih dahulu kejadian dengan pendek saja saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari semua bapamu di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, tapi aku juga akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat dalam nah, satu orang Tuhan akan berkati semua orang dalam bumi ini. Lalu pergilah Abram seperti yang firmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikai, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang kanan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Allah, pada waktu itu bangsa Israel belum ada. Tapi Allah sudah berkata kepada Abram, negara ini, negeri ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya kepada Abraham. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan air di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Dan seterusnya, dari sana kita melihat Abraham kemudian pindah ke Mesir dengan hanya beberapa orang keluarganya. Tapi kemudian menjadi satu bangsa yang besar. Dan sebelum sekarang Bangsa Israel adalah bangsa yang besar, namanya terkenal. Banyak ujian, pencobaan dialami, tetapi karena Allah sudah janjikan begitu, nah tetap Allah tetap pegang janjinya. Karena Allah bikin perjanjian, segala janjinya ya dan amin adanya. Dan itulah sebabnya bangsa Israel tetap memegang tanah mereka itu sudah dinyatakan dilakukan dan saya beberapa hari lalu dalam perjalanan pulang dari mana saya itu saya mengambil surat kabar saya baca surat kabar berita tentang apa yang diucapkan oleh Perdana Menteri Israel tentang Israel adalah ke, kepunyaan bangsa Israel ada alasan-alasannya. Sebagai negara yang demokratis, negara yang mempunyai segala sesuatu, orang-orang pintarnya terkenal orang-orang Islam pintarnya. Jadi bicara perlu ada dokter, dokter pun dari sana ada. Kalau sekarang kita Indonesia sedang membantu tahap kedua rumah sakit di tanah Gaza negara Arab. Jadi rupanya kurang tenaga, tapi Israel tambah banyak tenaganya. Jadi Perdana Menterinya bilang kami berhak menjadi negara-negara yang yang benar negara segala sesuatu yang diperlukan untuk satu negara ada di Israel. Nah saya bertanya pernah ke Israel lalu saya tanya tanya ada yang membawa jalan ke jalan itu saya tanya bisa ada minyak atau tidak? Enggak ada minyak minyak ada tapi apa ada? duit ada Wah, kalau ada duit semua bisa ada di dalam. meskipun tidak ada minyak tapi duitnya ada lihat aja berapa banyak orang pantai Pantekosta selalu ke Israel berapa duit habis semua. Ada pendeta dari gereja aliran Pentekosta. Saya masuk ke sana, dia bilang, oh Pentekosta ya, oh Pentekosta. Ini di sini ada satu pendeta Pentekosta juga, selalu di sini. Dia kalau belanja banyak sekali. Satu pendeta. Lalu kalau tiap tahun berapa ratus pendeta yang ke sana. Beberapa kali uang banyak. Sebab dia bilang minyak tidak ada, tapi kami punya uang untuk beli minyak. Oh, apa kan? Nah, karena itulah saya tidak mau bicara soal politik di sini. Tapi mengapa negeri Israel pun mengaku bahwa segala sesuatu yang diperlukan untuk diakui sebagai satu negara yang mempunyai pemerintahan kami punya semua bilang. Nah, udah itu urusan mereka saudara-saudara. Tetapi di sini sudah dikatakan bahwa bangsa Israel keturunan dari Abraham akan menjadi satu bangsa yang besar dan bangsa yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dalam pasal 24 baik-baik semua ya keluar tinggalkan Haran pergi ke Kanaan Kanaan itu tanah Israel sekarang ini lalu mulai di pasal 24 itu bersama kita saya baca mulai ayat satu adapun Abram telah tua dan lanjut umurnya istrinya Sarah lalu tidak punya anak. Kemudian mendapat anak, tapi anaknya laki-laki. Papanya bilang kasihan juga nih anak laki, nggak punya istri. Jadi dipikirkan supaya ada orang yang pergi mencarikan istri buat pisah ini. Tapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak. Ishak adalah anak dari Abraham. Dan Ishak belum punya istri. Sebab itu dia cari orang, dia suruh orang pergi mencari seorang calon istri buat Ishak. Dan rupanya susah sebab syaratnya tidak boleh sembarangan saja wanita dari mana Pak, tidak. Harus diambil seorang istri bagi Isa, anakku, kata Abraham tapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Harus mengambil secolongan istri dari keturunan Abraham. Jadi harus orang Yahudi. Kalau kemudian inilah negara Israel, bangsa Yahudi. Tetapi orang Yahudi, anak daripada Abraham hanya boleh kawin dengan dari keturunannya. Jadi keturunan bangsa Israel tidak boleh dari bangsa lain. Nah, itu sebabnya kami juga mempunyai peraturan. Abraham, orang yang percaya kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Hanya anaknya tidak punya istri. Abraham diberkati oleh Tuhan, kayanya lumayan. Boleh. Barangkali kalau seorang istri gampang, yuk mau nggak menikah bapaknya kaya loh gampang aja ya, gampang ya gampang cari istri kalau itu tetapi di sini dikatakan Eliezer kamu kusuruh pergi ke Kanaan ke Kanaan itulah daerah yang Tuhan panggil berikan kepada Abram dalam kejadian pasal 12 sekarang Bapak Abram berkata aku perlu anak mantu perempuan tapi jangan ambil orang sembarang orang harus orang dari keluarga Abraham tidak boleh bangsa lain nah ini kita seringkali kita pun merohanikan anak kita mau menikah boleh menikah tetapi mesti dari keturunan Abraham Abraham adalah orang yang percaya kepada Tuhan sebab itu seringkali saya pun kalau mau bertemu dengan pemuda yang sedang cari pemudi siapa tahu bisik-bisik saya bilang boleh itu hak asasi menikah adalah hak asasi tetapi hati-hati. Mesti sama-sama anak Tuhan. Itu buat saya keras Ada cucu saya pun saya keras. Sampai cucu saya sudah teman sudah teman <laughs> cocok cocok ya cocok cocok cocok cocok akhirnya saya tanya kemana putus obat wih saya angkat topi, berani putuskan. Karena apa? Tidak sebangsa, tidak seiman. Kita ya, juga berkata, kalaupun seorang pria sudah punya istri, kemudian istrinya meninggal, itu memberi hak kepada si suami duda itu untuk kawin lagi. Boleh. Tetapi harus seiman. Alkitab katakan begitu. Nah jadi sini Bapak Abraham yang mulai contoh. Eliezer kau kamu pergi. Aku beri emas kepadamu. Aku beri onta-onta kepadamu untuk perjalanan bawa kekayaan dari Bapak serahkan kepada calon istri buat anakku Isar kamu cari tapi jangan sembarangan harus dari kelompoknya Bapak Abraham jadi saya pikir ya apalagi kalau aku diberikan 10 ekor unta itu seperti kalau barangkali 10 truk besar saudara-saudara kalau saudara punya perusahaan angkat-angkut barang dan sebagainya kalau truk besar itu kan berharga sekali buat angkut-angkut barang tapi ini saya tanya Opa kalau benar saya akan datangi seorang wanita. Oke, saya cari bangsamu. Oh iya, boleh. Memang mesti, tidak boleh tidak, tidak boleh ambil sembarangan. Yang harus memenuhi syarat. Pakai sumpah lo ini, janjimu pakai sumpah bahwa kamu akan cari seorang wanita se ini dengan Abraham. Itu dia. Sumpah ya. Ya, sumpah. Aku berikan 10 ekor unta kekayaan. Dia tahu orang sana di daerah itu kan punya unta, punya segala-galanya rasanya. Tambah lagi, aku berikan emas kepadamu. Mas tulen, berikan kepadamu untuk diberikan kepada kau si wanita yang kau pinang, kau datang, bagaimana sus, tahu uh, eh, eh, gimana? Oh, sus cantik benar ya, uh, kenapa? Ya, aku punya bos, aku disuruh kemari, aku disuruh cari seorang wanita yang cakep sekali, cantik sekali. ini si Indonesia yang disuruh lalu berkata, oke okay, aku akan pergi, aku akan jalankan tugasku mencari seorang wanita untuk bapak punya anak. Oke, okay, oke okay, ya. Ya, dengan sumpah ya tidak boleh ambil sembarangan orang tetapi yang memenuhi persyaratan begini begini begini begini begini mas berikan onta berikan kepadamu 10 ekor atas kau tunjukkan kekayaan daripada bapaknya Isa, supaya kalau ada wanita yang eh, gampang eh, lalu Elisa pikir bawa om baik-baik oke oke sih sih oke seandainya si wanita bilang tapi aku nggak mau aku belum kenal dia bagaimana aku mau terima aja nggak mau wah bingung lah si bapak Abraham bagaimana bisa bisa mendapat anak mantu kamu ini susah kalau wanita itu sudah cepat-cepat bilang nggak mau. Apa mau dipaksakan? Nggak boleh. Nah, saudara-saudara, itu situ satu kesulitan yang sangat suka. Tapi kalau kita membaca dalam pasal 24 itu kejadian 24 ini dan kita melihat sebuah ayat juga dalam ayat yang ke 42 kejadian 24 ayat yang ke-42 berkata begini. Ayat 42 aku bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah Eliezer itu kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Itu sumpah yang luar biasa. Dan masakan kacang itu kepada Esau dari sebelumnya itu. Yang makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak saudaranya. Tapi sekarang bicara tentang Isak, Isak yang memerlukan seorang istri. Eliezer pun pergi jalan untuk mencari seorang calon istri. Tapi sudah Eliezer bisa menggambarkan ini orang Kanaan belum tentu lantas mentang-mentang bapaknya orang kaya, lu atas mau saja. Jangan-jangan kalau perempuan kanan berkata, aku nggak mau. Habis bagaimana? Aku sudah sumpah ini. Si Abraham berkata bilang, pokoknya kalau kau tidak dapat, kalau dia tidak dapat, ya apa boleh bilang. Sumpahmu gak jadi. Tetapi cari ya, cari. Susahnya cari tidak gampang dan kita baca sudah baca jadi rumah ceritanya betapa susahnya si Eliezer mendapatkan seorang wanita yang kira-kira bisa cocok untuk Ishak. Baca ayat-ayat itu seterusnya sampai ke dalam ayat yang ke-42 pergi mencari di antara orang-orang di kanan itu. Dan datanglah si yang disuruh pergi, dia berdoa dulu, Tuhan, ini tugas saya susah sekali nih Tuhan, kalau enggak bagaimana? Saya sudah sumpah. Ya, kalau sudah sumpah, tidak bisa tidak, harus jadi. Kalau enggak, saya nanti dipecat sama sekali, habis ya, sama sekali. Nah, karena itu lalu jadi saya berdoa, Tuhan, saya mau jalankan tugas saya. Dan saya mau berdoa. Sekarang Eliezer yang minta, minta uh, bertemu dengan Tuhan, lantas berkata Tuhan, saya rencananya begini, begini, begini, begini. Kalau saya datang, kalau ada wanita yang datang ketemu langsung dia bilang mau oleh saya terima tapi di bertemunya tuh dengan janjinya itu dengan Tuhan jadi sangat sukar gimana nih persyaratan sudah sumpah dia belum harus dipenuhi kalau tidak sebagai hamba dia akan dipecat sama sekali bagaimana hidupku nanti jadi Untungnya Eliezer berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya akan jalankan ibadah. Sekarang saya minta dari Tuhan. Tuhan dengar apa yang saya suka sumpahkan. Janji saya. Tuhan tolong bantu saya dalam perjalanan ini. Supaya kalau saya ketemu dengan seorang wanita, atas wanitanya bilang, langsung bilang iya, mau, wah, itu, itu dia tuh tapi Tuhan yang harus tolong. Sebab sebagai manusia, tidak semua hanya karena ada kekayaan tentang langsung iya-iya aja. Dan dia Tuhan tolong. Lalu Tuhan tolong. Dalam keadaan yang bingung begini, bagi Eliezer apa yang harus dibuat ini? Seandainya wanita itu bilang tidak mau, gimana saya? Saya sudah bersumpah akan membawa seorang istri kesulitan itu dalam keadaan yang sudah pusinglah buat Eliezer apa yang harus kubuat kalau sampai nanti aku sudah datang jauh-jauh bawa 10 ekor onta membawa emas, membawa kekayaan dari Bapak untuk diberikan kepada wanita. Kalau wanita itu nggak mau, gimana saya ini Tuhan? Jalannya berjalan jauh. Nah, tapi dia minta pertolongan dari Tuhan. Saudara, saya percaya dalam kesulitan apapun kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan dengar doa kita, Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Dan ini terjadi dalam cerita tentang Abraham perlu seorang anak perempuan, bakal istri buat anaknya sendiri, Isa. Nah, akhirnya ketemu pas waktu siang itu pas waktu biasanya di daerah itu, wanita-wanita berkumpul dekat sumur untuk mendapat air. Nah sekarang saya baca surat kabar bulan Agustus September di Jawa di Indonesia ini mungkin ada kekurangan air. Sampai di koran saya melihat orang angkat air sebab sudah susah air sekarang ini. Nah itu airnya itu susah. Maka wanita-wanita pada jam-jam tertentu pada hari siang mereka tinggalkan rumah untuk cari sumur membawa air ke rumah. Itu pekerjaan dari wanita. Cari air. Air membawa kehidupan. Tanpa air kita akan mati. air sangat perlu buat manusia. Sebagian besar dari tubuh kita ini terdiri dari air. Nah itu sangat perlu. Air wanita. Datang seorang wanita. Ketemu dengan Eliezer di sumur. Eliezer tanya, Halo, apa kabar? Ya, baik-baik. Namamu siapa? Hmm. Bapakmu siapa? wanita ini cerita bapak dengan terus terang ya, terus terang bapak saya ini tempatnya di sini macam itu jadi saya langsung bilang ini yang aku cinta ah, inilah yang aku minta dari Tuhan Tuhan tolong dan benar-benar Tuhan tolong sehingga waktu di desa sendiri sudah jalan jauh cari seorang wanita ini buat tuannya Ishak capek sudah dileser dileser dulu non nggak tahu namanya ya saya nggak sebut namanya ini tapi kita dia tahu namanya tapi waktu pertemuan pertemuan pertama kan nggak usah sebut nama barangkali noni atau nona apa kalau nama mu apa pun mana yang itu tempatnya di mana di situ Nah, ini pertemuan kita yang pertama ya. Tolong aku dong minta aku ini haus minta air. Lalu si nona itu ambil air, dia kasih. Lalu saya tapi saya datang bukan sendiri. Saya datang bawa 10 ekor unta. Si non ini bilang, oke okay, begitu anak khawatir, saya akan beri minum kepada 10 ekor unta. Nah, seekor unta kalau pada perjalanan jauh sekali, angkat barang dan sebagainya, kalau bisa minum, kira-kira dengan dengar saya cerita, bisa menekali setengah drum, setengah drum besar. Air dia minum sekali. Nah kalau 10 ekor, kira-kira berapa drum siapa yang mesti cari air di sumur siapa yang mesti menimba air susah sekali tapi si wanita ini langsung berkata jangankan kamu sepuluh ekor onta pun aku berikan minum sekarang ini jadi bapak ini mana? oh bapak saya tinggal di sana kenapa mau ketemu bapak saya boleh wah ini tanda-tanda baik-baik ini tanda baik kalau Tuhan mau menolong seringkali Tuhan memberi tanda baik lebih dahulu percayalah Tuhan adalah Tuhan yang heran ketemu dengan Bapak ketemu dengan Mama dari kita itu tanya-tanya tanya-tanya tanya Bapak sih sudah bilang oke-oke okay aja ini sudah sedikit memenuhi persyaratan jadi sudah dia ya. eh ketemu mama anak perempuan dekat sekali kita mama kalau sekarang anaknya di bawah pergi waduh mama bisa nangis terus seumur hidup berkali jadi dipikir-pikir bagaimana Mama mamanya bilang begini begini aja kita tanya saja dulu kepada si wanita itu yang mau yang sekarang sedang dipinang itu ya lalu mau nggak mau nggak mau wah si wanita kan sudah mau wah jadi saya sangat senang sekali dalam kebingungan dia tentang dia bisa dipecat dari seorang hamba yang kaya raya seperti Abraham namanya tersohor di mana-mana, lantas bagaimana nanti? Langsung sudah bilang, ya kalau begitu tinggal dulu sini beberapa hari ya tahu dulu mau benar-benar apa dia mau ini benar-benar mau apa dia pura-pura lantas berkali hanya mau dapat dapat emasnya ini langsung sudah waktu dia bilang mau langsung dia ambil emas dari dari tasnya nih pemberian dari bos saya wah sudah senang semua cocok kalau kita mengalami kesulitan untuk melakukan satu tugas berat sekali mungkin disertai ancaman kamu bisa dipecat kalau kamu tidak memenuhi sumpahmu sudah diminta sumpah oleh Abraham sebelumnya. Ini soal hidup mati ini. Jadi bagaimana? Sudah mau, mau, mau tanya mama yang sangat selalu keberatan. Akhirnya mama bilang, oke okay aja, oke. Okay. Dan puji Tuhan. Dan itu sebabnya sehingga Abraham, Ishak, Yakub. Ishak adalah anak dari Abraham yang tidak punya istri, tapi dengan jalan yang sangat berat, persyaratan di dengan dengan sumpah pasti akan dapat. Kalau tidak dapat, apakah jadi? Nah, kalau sudah sumpah tidak dipenuhi, sudah tahu dalam hukum apa susahnya, betapa sukarnya. Nah, karena itu Mama bilang, boleh buat bahasa tadi. Jadilah saudara-saudara sehingga akhirnya kita melihat dalam kitab kejadian tadi, akhirnya menikahlah Ishak dengan wanita itu menjadi suami istri. Nah dari situlah datanglah keturunan demi keturunan, keturunan, keturunan sampai jadi bangsa Israel yang nenek moyangnya adalah Abraham. Nah, itulah saya bagi salah satu contoh dalam kesulitan, kebingungan, kita tidak tahu bagaimana saya dengan nasib saya ini kalau saya tidak penuhi sumpah saya, janji saya. Itu sudah begitu kerasnya. Akhirnya yang menyerah, terjadilah pernikahan dan pujilah Tuhan. Maka Eliezer dapat berkata, pada waktu aku sedang kebingungan, aku tidak tahu apa yang harus kubuat, Tuhanlah penolongku. Dan disitulah apa yang dikatakan dalam surat Ibrani pasal 3, pasal 6, 13 ayat 6 tadi katakan, kalau saja aku percaya, maka Tuhan penolong kita, maka aku tidak mempunyai rasa takut, pasti akan jadi. Kalau Tuhan sudah janjikan, maka saudara-saudara kalau kita pun tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita, kita berdoa dengan sungguh dan Tuhan bekerja. Pasti Tuhan tolong. Itulah Tuhan penolong. Kalau kita percaya Tuhan adalah penolong kita dalam keadaan susah, dalam ujian pencobaan seperti yang kita nyanyikan tadi, Tuhan tetap akan menyertai kita dan akan memenuhi segala keperluan kita. Dan itulah perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham dan juga kepada kita semua. Kalau saya berikan sebagai contoh yang kedua, kalau kita tetap percaya kalau Tuhan adalah penolong kita, pertolongan kita datang dari Tuhan, maka kita melihat di dalam kitab Raja-Raja pertama pasal 17 ayat 5 dan 6. Pada waktu Elia, seorang hamba Allah, seorang nabi, pada satu waktu mengalami tidak ada air, tidak ada makanan. apakah apa yang harus buat sebagai seorang nabi? Dan di sana kita membaca di dalam satu raja-raja pasal yang ke-17 ayat 5 dan 6 satu Raja-Raja pasal 17 ayat 5 dan 6 sana dikatakan lalu ia Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan sana dia pergi di mana ada air dia sendiri sedang kelaparan, kehausan. Dia pergi di mana ada air. Air memang adalah sesuatu yang kita perlukan semua. Tua muda, saudara-saudara, mau sehat, minum air yang banyak katanya. Nah itulah Tuhan laku yang dikerjakan oleh orang-orang yang percaya di zaman dahulu. Ini sudah kira-kira 2000, 3000 tahun yang lalu itu sudah berlaku minta pertolongan datang kepada Tuhan datang zaman tidak ada air tidak ada makanan Tuhan yang sediakan Tuhan bisa kirimkan makanan melalui burung gagak kepada Elia roti dibawakan Bayangkan burung gagak saja sediakan roti buat Nabi yang sedang menghadapi kelaparan dan kehausan. Itulah setiap waktu. Jadi dalam keadaan yang demikian, kelaparan Tuhan sediakan datang. Kalau kita membaca dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu, ada metode pertama Materai pertama ada kuda putih lepaskan Bicara tentang Yesus Kristus dengan penginjilan ke sedunia pada waktu itu. Ada materai kedua, perang kuda merah. Dan terjadi perang dunia pertama, terjadi perang dunia kedua. Nggak tahu lagi apakah tiga, tiga keempat lagi saya kurang tahu. Tapi Korea Utara juga bisa bilang, aku akan sapu bersisa Amerika Serikat, satu bom saja dari Korea Utara. Sampai sekarang nggak berani-berani dia. Sebab saya tidak percaya bahwa ada bom atom yang akan menghancurkan bumi ini. Baca dalam kitab yang akan menghancurkan langit dan bumi adalah firman Allah. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Dan dia itulah yang akan menentukan. Dia akan dalam membawa kematian dalam seluruh dunia ini bukannya manusia bukan Korea Utara atau siapapun juga saudara-saudara saya tidak percaya manusia akan membinasakan dunia ini dunia berdosa itu akan dihukum oleh Allah dia adalah hakim yang adil dan bukan manusia nah saudara-saudara karena itu maka kita tahu terjadilah perang dunia pertama perang dunia kedua Nah, saya tidak tahu apa lagi, tapi sampai sekarang tiap hari pasti ada perang dalam dunia ini. Tetapi hebat lagi datang menteri yang keempat. Kuda hitam bicara tentang kematian, tapi kematian yang disebabkan oleh kelaparan. Kelaparan sedunia ini. Dan betapa susahnya ada kuda hitam bicara tentang kematian dan kematian oleh bela kelaparan akan terjadi di dunia ini dan saya percaya sebab ini firman Tuhan katakan akan terjadi pasti akan terjadi bahkan sudah dekat waktunya akan terjadi bela kelaparan ke seluruh dunia sakit penyakit udah merah kuda kuda eh, ya katakan merah dan hijau kuning itu bicara tentang penyakit akan datang dunia ini juga tetapi kelaparan akan datang penyakit penyakit akan datang tetapi Tuhan sudah janjikan semua akan jadi kematian akan datang tetapi apa yang dikatakan sudah bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara dan Tuhan akan memberikan kepada kita perlindungan dalam keadaan yang paling berat, datangnya kelaparan, penyakit-penyakit, datang ke seluruh dunia. Tetapi janji Tuhan dalam kitab Wahyu bahwa mereka yang menjadi anak-anak Tuhan terpelihara dalam segala keadaan itu. Nah, itulah kalau saja disebut satu demi satu, saya bisa bikin panjang saudara khotbah saya, sudah saudari sudah sudah nggak sudah sudah lapar ini kita pulang. Jadi sudah saya tunjukkan saja beberapa contoh saja tentang kesulitan dan pencobaan yang kita bisa alami datang dalam hidup kita. Juga dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9 Sini kita membaca tentang Rasul Paulus, seorang rasul, seorang yang dipakai oleh Allah. Seorang ratus 2 Korintus 12 ayat 9. Sana kita membaca, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru pada waktu kita sedang lemah, pada waktu kita sedang tidak mempunyai kekuatan, mungkin penderitaan sakit, harus pun dan sebagainya, bisa mengalami hal-hal yang demikian lemah sekali. Tetapi Tuhan hanya berkata apa? Justru dalam kelemahan kita Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Bagaimana? Justru dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Nah, di sini sekali lagi saya katakan pertolongan datang dari Tuhan. Dan karena itu seperti nyanyian paduan suara tadi yang menggerakkan hati saya kita nyanyikan sama-sama berapa kali supaya pulang nanti juga kalau lagi susah saudara nyanyi aja sendiri-sendiri di kamar mandi nanti juga ada yang dengar tetangga bisa dengar suami bisa dengar istri bisa dengar nanti sebenarnya apa benar ya eh benar kita nyanyikan dari pengalaman ayat-ayat Alkitab bicara tentang pengalaman dalam kesusahan untuk mencari anak mantu aja susah pakai sumpah-sumpah lagi pasti pasti kalau nggak di, sumpahnya tidak di, tidak digenapi bisa celaka dia nah begitu saja dalam kesulitan yang paling hebat datang kepada Tuhan pertolongan datang dari Tuhan dan kalau tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita maka kita tidak mempunyai rasa takut itu Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Jadi biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Dan saat kita mulai berteriak kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, Tuhan akan mengenapi dan kita dibebaskan dari kesulitan itu juga. Lagi, tambah lagi saja dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Yohanes pasal 11 bicara tentang satu keluarga, seorang seorang pria namanya Lazarus, lalu dua saudara perempuannya yaitu apa itu ya? Marta dan Maria. Mereka mengalami penderitaan kami sudah berdoa, kami sudah minta Tuhan cepat datang saudara kami sakit. Cepat datang. Datang berita, oh Tuhan belum bisa datang. Tuhan masih ada tempat lain lagi. Ah, Tuhan udah begini kok. Seringkali kalau begitu ya, kalau sudah sakit, minta telepon ke gereja. Gereja, gereja ketapang, ya kenapa? Tolong dong di sini ada orang sakit nggak ada waktu kira-kira ada sudah sudah dengar begitu sini per, perlu pertolongan nggak bisa semua lagi besuk yang sakit ditinggal tinggal Yesus pun dipanggil minta cepat datang saudaramu Lazarus sedang sakit mereka datang Yesus lagi ke Yerusalem masih sana belum terjadi Nah, hal itu demikian itulah. Maka di sana Yohanes pasal 11 ayat 25 berkata, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Meskipun kita dalam ujian pencobaan yang sangat berat, Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Dan situlah Tuhan berkata, Hei Lazarus, bangkitlah engkau. Ah, sudah mati empat hari, tahu-tahu yang bangkitlah Lazarus. Lepaskan baju baju kematiannya sudah dilepaskan. Pertolongan selalu datang tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kalau kita maunya Tuhan kalau bisa ada sakit di sini, Tuhan tinggal di sini aja ya, Tuhan yang jaga ya, enak aja. Bukannya kita yang suruh sembahyang, minta Tuhan yang jaga di sini. Nah, dan, ya, dan kalau Tuhan kata dan Tuhan mau menjadi penolong kita, kita tidak perlu takut. Semua akan beres. Pada waktunya Tuhan, Tuhan memberikan selalu segala sesuatu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Lagi satu contoh, satu eh, contoh saya berikan kepada saudara dalam surat Roma pasal 8 ayat 28. Surat Roma pasal 8 ayat 28. Ini sudah datang di zaman perjanjian baru. Hanya kira-kira 2000 tahun yang lalu. Surat Roma pasal 8 ayat 28. Saya bacakan ini segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam keadaan apapun kita ada Tuhan ada beserta dengan kita dia turut bekerja bersama-sama dengan kita yang tetap percaya kepadanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi, saudara, janji seperti yang dinyanyikan tadi, kemanapun sepanjang perjalanan kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita mengalami kesulitan, Tuhan akan ada tetap dengan kita dalam perjalanan. Dalam keadaan apapun dia tetap ada menolong kita. Tetap justru pada waktu susah Tuhan ada paling dekat dengan kita sekarang. Dikatakan sini tidak tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apapun keperluan saudara, apapun kesulitan saudara, apapun pencobaan saudara, apapun yang saudara perlukan Tuhan selalu ada beserta dengan kita, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, sudah mendengar panggilan Allah, menerima panggilan Allah, lalu saudara kabulkan permintaan panggilan Allah, maka itulah satu janji Tuhan bahwa apapun yang kita alami, dalam kesulitan apapun, pencobaan apapun yang akan datang, kalau kita percaya kepada Tuhan dan cinta kepada Tuhan, Tuhan akan selalu berserta dengan kita dimanapun sudah berada. Apapun kesulitan yang kita hadapi, Tuhan bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Itu beberapa ayat. Kali saya tambahkan berkali lagi satu dua ayat, tapi pendeknya adalah seperti dikatakan tadi dalam Ibrani pasal 13 ayat 6 kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita penghibur kita dia adalah penolong kita yang selalu memberikan pertolongan maka kita tidak bisa mempunyai rasa takut khawatir pun tidak ada sebab Tuhan sudah mendahului kita dengan mengatakan dia adalah penolong kita sumber pertolongan kita adalah Tuhan maka kita tak perlu takut apa yang akan datang. Sudah dijanjikan ini akan datang, ini akan datang, ini akan datang dalam pembukaan meterai-meterai dalam kitab Wahyu. Ini akan terjadi, ini akan jadi, ini pasti akan jadi. Dan kalau Tuhan sudah tentukan, sehingga Tuhan memanggil, memakai Rasul Yohanes untuk menulis dan beritahukan kepada para gembala-gembala yang ada di pada waktu itu tulis ini akan jadi, ini semua akan jadi, ini semua akan jadi. Kalau baru lihat itu saja sudah takut. Tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita yang akan menolong kita dalam keadaan apapun juga, kita tak perlu takut dan khawatir. Nah, untuk itulah, begitu juga saya pernah bicara dengan seorang pendeta. Bicara tentang, tentang apa yang akan jadi. Dan dengan apa yang saya sudah katakan menjadi menjadi ucapan kita di ketapan keramat dan solo sekali Yesus tetap Yesus ada yang protes kepada saya pendeta bilang oh jangan bikin-bikin takut jangan takut-takutkan orang emangnya kita semua bakal bakal mundur. Kenapa mesti sekali Yesus tetap Yesus? Saya bilang saya tidak takut mereka. Karena Alkitab katakan hati-hati karena sebelum itu datang, sebelum Yesus datang kembali, pasti akan datang dua hal terlebih dahulu. Satu, murtad. Kalau murtad bukan hanya satu orang, bisa seluruh dunia bisa murtad. Setan masih ada, saudara-saudara. Kalau setan sudah habis, sudah masuk di dalam neraka, dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi setan ini mumpung masih ada, apalagi dia tahu waktunya tinggal singkat buat setan. Tidak melalui. Kalau Yesus datang, setan pun akan dibuang ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Jadi, karena dia masih ada, dia masih akan mengadakan ujian dan pencobaan. Dia selalu akan membuat kita khawatir dan takut. Tetapi kalau kita yakin bahwa Tuhan adalah penolong kita, percayalah setan tidak mempunyai kuasa apapun juga. Jadi percayalah kepada Tuhan. Nah itulah tadi yang kita lihat dalam Roma 8 bahwa Tuhan bekerja sama dengan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak perlu khawatir karena Tuhanlah menjadi sumber pertolongan kita. Maka segala sesuatu akan dihapusnya, akan dikalahkan, kutuk pun dikalahkan oleh kemurahan Tuhan. Dan kalau kita cinta Tuhan, Tuhan membela kita dalam keadaan apapun juga. Barangkali satu ayat saja satu lagi Yesaya 41 ayat 10 pada waktu kita dalam kesukaran kesukaran apapun juga jadi Yesaya 41 ayat 10 Yesaya 41 ayat 10 saya kita bisa membaca ayat itu berbunyi begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Percayalah. Kalau tahu bahwa Tuhan akan menjadi adalah penolong kita, percayalah pasti akan terjadi. Kemanapun kita berada, dimana kita berada. Setan ini, kalau setan sudah masuk neraka, nggak ada, nggak ada kuasa dia. Tapi punggung sekarang dia masih ada, lagi sedang ngamuk-ngamuknya setan sekarang ini. Anak-anak muda dibikin mabuk-mabuk dengan segala macam mabuk-mabuk yang gak benar. Mabuk-mabuknya sudah gak benar-benar. Kemarin saya ketemu seorang pemuda. Om, waktu Om masih kecil, hobi Om apa? kesenangan kamu apa? Saya bilang, apa ya? kalian lupa masa muda saya apa? Saya nggak bilang apa apa. Oh, tahun sekarang anak muda itu yang paling sukanya apa? Apa dia bilang? Saya kesukaan saya adalah hobi saya dance menari menari ada menari begini ada menari begini ada menarik kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itu dance. Dan sebagainya, Wah, macam-macam. Saya bilang udah begini, udah pusing-pusing. Kesukaan. Capeknya bagaimana? Akhirnya dia bilang, ya Ulsi, nggak punya, nggak punya hobi. Ini hobinya begini. Akhirnya nanti yang sakit siapa? Seandainya berbalik begitu saya terjadi. Nah, saudara-saudara, banyak sekali cara-cara setan untuk menjadikan kita bisa menjadi murtad dan tinggalkan Tuhan. Sebab itu saya berkata lebih baik